ndabazamukije cyane mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito bagenzi kandi nongera ndabaha ikaze eh, gukurikirana icyigisho cyangwa ikigwa cy'uno munsi ikigwa kidasanzwe gifise umutwe uvuga ngo ibiremwa mvajuru hamwe n'ibiremwa by'ibinyakuzimu ni muri cya kigwa cyo kwitegurira intambara ya nyuma intambara ikomeye ya nyuma igiye kuba vuba bagenzi Mm-hmm. nagira ndababwire yuko ari igihe cyo gutaha iwacu mu ijuru pe kiregereje dusenge uhoraho gitandira kizima we ushobora byose kandi utegeka bikaba mwami wavuga bigakomera izina ryawe ririhabwa icubahiro twebwe abantu bawe tuje imbere yawe mwami kugira ngo abe ari wewe udutahuza amajambo yawe kandi utumenyeshe n'aho igihe kigeze uduhe kwitegurira ibihe bikomeye bigiye kuza kandi mwami uduhe kuzohagarara mu ruhande rw'abazotsinda ino ntambara kandi uze uduhe kuzohabwa ku byasezeranywe igihe uzoba mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito niho tubisabye amen nk'uko nari yimirije kubivuga ikigwa cy'uno munsi gifise umutwe uvuga ngo ibiremwa by'ibinyakuzimu hamwe n'ibiremwa by'ibimvajuru mugenzi inzira turiko tucamwo twerekeza mu bwami bw'imana mu gihugu cy'ibyiza iriko irarangira ni cya gihe twese dukwiye guhaguruka kugira ngo tugende ku murinzi w'isiyoni tumubaze ati murinzi we numbarire mbega igihe kigeze hehe murinzi we numbarire igihe kigeze hehe mugenzi igihe kiriko kirihuta cyane kiriko kigenda cihuta nk'umurabyo ibiriko biraba ku isi ni birebire cyane kandi byose biri kwerekana yuko igihe cyo gutaha mu gihugu cy'ibyiza mu bwami twama dusemerera tuvuga kiregereje ariko kandi kino gihe niba hari igihe cya mbere cyabayeho cyane kizobaho cyo kwitegura gutaha mu bwami bw'imana ni ikinyene umuhinga nako nta n'ubwo yigeze kuba perezida wa amerika yitwa abrahamu Lincoln yabaye perezida wa cumi na gatandatu wa amerika yabayeho mu gihumbi kimwe n'amajyana umunani na mirongo itandatu na rimwe gushikana mu gihumbi kimwe n'amajyana umunani na mirongo itandatu na gatanu niho yatwaye amerika igihe yaraba akabona utugwi turi kuvuka dukorera mu ibanga two muri amerika ariko kandi tukaba twakominikana n'abantu bahari hariya i roma yahavuye avuga amajyambo amaze kubyihweza neza haravuga ati impera n'imperuka hazoza igicu cyirabura kive i roma cyerekeze muri amerika ariko kandi amajyambo azana ibyizigiro yavuze ngaha ni uko yavuze ati kino gicu kizoba ari kibi cyane ku banyamerika no ku bantu batuye ku isi yamara ikindi gicu kizoza kivuye mu ijuru coco kitirabura cera kandi cyonyine nicyo kizoshobora kunesha icyo gicu cyirabura kizoba cyazana nyiroma uyu ni Abraham Lincoln yigeze kuba perezida wa amerika yavuze bino bintu mu gihe cya kera kandi ntiyavuze ngo simvugishijwe ntabwo ndumuvugishwa n'imana yamara bino ndabibona nk'umuntu w'umunyabwenge niko byari bimeze ku bantu b'abanyabwenge guhera kera barabona bagashishoza bakabona ibintu byakazoza abantu barimo mwemu abakirisitu bukuri bo mwa kino gihe nibo banyabwenge kandi bategereza kugendereza bakamenya bakabona iyo ibintu biri kubirerekeza none ikigwa cy'uno munsi kitwereka iki ikigwa cy'uno munsi kiriko kitwereka ibintu bidasanzwe igihe joe biden agiye ku ntwaro mu ijambo ryiwe mu kutangura ijambo yavuze ngo amerika iragarutse amerika izi baki yavuze yavuze ngo america izi back yavuze ngo Amerika iragarutse none abandi bamutwariye imbere bobo bari bashyize hehe amerika mu yandi majambo afise ahandi hantu abamutwariye imbere baterekeje amerika ariko we wagiye kuyerekezaho nicyo bituma yakoresheje ino mvugo avuga ngo amerika izi bake ngo amerika noneho ubu iragarutse ubugira kandi E, vise perezida wiwe aheruka gutangaza kuri televiziyo avuga yuko hagiye gutera ikindi kiza gikomeye iki kindi kiza gikomeye kizoba kiruta kino kiza cya korona kizoba ari kiza gikomeye cyane ku isi mbere n'umutunzi karuhariwe ku isi Bill Gates yarabyemeje cyane acatanga inama yokorerwa ko yavuze yuko harakenewe gushira mu turere twose twishi, tw'isi abaganga b'abahinga karuhariwe kandi hakubakwa n'amazu karuhariwe y'ubutabazi yavuze kandi yuko hategereza no gukorwa ibikoresho bituma hashobora kubaho ubuvuzi cyangwa ubutabazi bunyaruka kugira ngo bazoshobore guhangana n'icyo kiza gikomeye cy'indwara kigiye kuza ari kutwereka yuko imbere bigiye kuba bibi cyane kandi na yesu nyine yaravuze yuko mu gihe cy'iherezo iyi si izokwereka abatahajuru yuko ibanka abatahajuru bino turabitahura neza ntitunabiharira kuko turabyemera tubisomye muri bibiliya matayo igice cya mirongo ibiri na kane hamwe na ruka igice cya mirongo ibiri na rimwe hose harabitwereka yuko iyi si itegerezwa kutwanka kandi ikatugirira nabi ikazana ibintu byinshi ariko nk'uko twabibonye ku cigwa giherutse twarabonye yuko byose aho biva ni uko abantu birengagije iby'imana yaravuze bakagendera mu byabo john Kelly uyu john kerry yigeze kuba yiyamamaza mu matora y'ubukuru bw'igihugu mu gihe cya george washington eh, bush george washington bush mu nyuma bahavuye basaga john Kelly, hamwe na george washington burishe baravukana bose baturuka mu muryango umwe ariko kandi bari basanzwe bakomoka muri ino miryango y'ibanga ikora ibintu mu ibanga itigaragaza neza rero john Kelly, ubu niwe asanzwe ahagarariye igisata cyo gukurikirana isenyagurika ry'ikirere hamwe no guhangana n'ibiza uyu john Kelly. niwe abitwara john kerry rero nawe igihe yajya muri ano mabanga igihe yajya ko yashikije icyiyumviro cyiwe n'intumbero yiwe ibyo agiye gukoresha yavuze ati kugira ngo duhangane n'isenyagurika ry'ikirere ni kuvuga ngo shanjema kirimatike no guhangana n'ibiza hamwe n'ubukene n'ibindi byose biriko biratera ku isi yavuze ngo dutegerezwa kwishyira hamwe twese nk'abatuye isi kugira ngo dushobore guhangana n'ibyo bibazo ariko kandi tukifashisha ibintu bibiri twese twagiye hamwe tukifashisha ibintu bibiri yavuze ngo twifashishe abanyesiyansi haba twongere twifashishe n'ibyiyobokamana niko john kerry yavuze ndagira mugenzi uri kurategera banze ukurikirane bino bintu neza kugira ngo ushobore gutahura umukuru w'inama nshingamateka nawe y'amerika bamwita nasi rozi uyu nasi nawe yakoranije inama nshingamateka ayibwira ati kugira ngo ibibazo bitorerwe hategereza kwisunga amasezerano y'i Paris aya nayo n'amasezerano ya uniyo eropeyene bumwe bwa buraya avuga ku bintu byinshi by'abanyesiyanse kugira ngo bashobore guhangana n'ikiza cyangwa n'ibindi bibazo byose bigiye gutera ku isi kubera yuko ibyuma by'abahinga birabereka yuko imbere hariho ibibazo byinshi bigiye kwaduka ku isi eh, uyu yaciye avuga kandi yamara kandi ntago dukwiye kwirengagiza ibyiyumviro hamwe n'inyandiko zidasanzwe zanditswe muri rawudatosi uyu ni umukuru w'inama nshingamateka ya leta zunze ubumwe za amerika ariko kandi bibiriya nayo yoyo hariya mu ry'iyerimiya igice cyaho cya mirongo ibiri n'icyenda ku murongo waho w'umunani hamwe ku murongo waho ku murongo waho w'umunani hamwe n’uwicenda bibiriya igiriti kuko ari kuhorahonye n’ingabo ingabo agize niwe mana y'abisirayeri ati bakamenyi banyu baba muri mwebwe n'abapfumu banyu ntibabahende kandi ntimukumvire inzozi bababarira. kuko baragurira ibinyoma mu izina ryanjye nanjye ntabatumye ni njyewe uhoraho mbivuze abakirisitu b'ukuri ntago dukwiye kugendera ku ibyiyumviro bya bano bantu bafise ibintu bariko barafurugutira mu mwihisho yamara bakabikora mu izina ry'uhoraho imana nk'aho bariko barifatanya n'ibyiyobokamana kugira ngo batorere ikibazo cy'isi yamara ibyo bariko baradukorera n'ibyo bariko bariyumvira gukora ari ibintu bifise ibindi bintu by'inyegeje bigendereye inyuma ibi nabyo akaba ari ibyo kugaragaza umwami w'isi uhambaye cyane ariwe satani ibi nibyo byo turi ko turaba kandi nibyo tugiye gusirangura neza turabe hano nta kino cigwa nk'uko bivuga cyane reka tubanze dutahure neza icarico Laudatos uyu mukuru w'inama nshingamateka nasi yavuze yuko ikwiye kwisungwa nibyo umwongere mukuru w'i Roma yaravuze byinshi muri Laudatos yarerekanye ukuntu isi iri kirasanzaza kandi igasanzazwa n'ababyibamwe ibintu ku isi byarononekaye yarerekanye ingorane izihanze isi kandi arerekana no muri kazoza ibigiye kuba ashyigikira ibyiyumviro byabano bantu byose twamaze kudondagura babonye berekana yuko inosi yacu igiye kwerekeza ahantu habi kandi ubuzima mu myaka mike hano ku isi butazoba bushoboka ibi ni byo byiyumviro yerekanye hano yatanze inama zimwe zimwe zokogwa ariko muri izi nama nk'uko ziboneka mu ngingo zimwe mu ngingo nka zose zime ya kino gitabo ciwe ushaka kugisoma ugenda kwandika kuri interineti rawudatosi nawe ucugitire sharija ukacisomera bino ngiye kukubwira birimwo mu ngingo za mirongo itanu uko harimo amajambo yerekana yuko hategerezwa kubaho amategeko ashira abantu hamwe amategeko ashira abantu hamwe bose bakaba umwe kugira ngo bashobore guhangana n'ikibazo kiriko kironona umurima rusange notre maison commune ni kuvuga ngo tugashira hamwe kugira ngo duharanire icyiza rusange icyo bitwa mu cyongereza ngo common good ni kuvuga ngo dushobore guharanira twese icyiza rusange yavuze rero ko hategereza gushyirwaho amategeko adushyira hamwe twese yaciye avuga kandi yuko hakenewe ingufu z'umutekano ni ukuvuga ngo z'abajejwe umutekano n'abajejwe kwivuna abansi b'amareta kugira ngo bashobore guhaguruka barwanye uwo wese bivuye inyuma uwo wese yoza adashaka guharanira inyungu rusange ngo nawe akontribuyoni ni kuvuga ngo aterere mu kubaka inosi yacu yamaze gusambuka no guhangana n'ibibazo bigiye kuza vuba ariko kandi mu ngingo y'intimatima ya kino gitabo ceyiwe ingingo y'amajyana abiri na mirongo itatu n'indwi yavuze ati dimanshe ni umunsi wera umunsi wo kuruhuka umunsi ukwiye kwezwa yavuze yuko rero ngo abisirayeli ngo ku isabato yo ku munsi ugirindwi abayuda bararuhuka gutyo rero nicyo cyatuma bashobora guhangana n'ibibazo byose byabatera ku munsi w'isabato mu gihe cy'abisirayeli imana yabaha imigisha ikabaha imihezagiro ariko tuvuye mu byo papa yavuze na none munsi abisirayo mu buryo imana irabaha imihezagiro ku isabato wowe yavuze ati rero iyo mihezagiro niba bisoma hehe ngo iyo mihezagiro ngo imana yayikwiye ku isabato ubu ngo uyishyira dimanshe abisirayo rero kugira ngo ntihagire ubutobera uwundi iyo umuntu akoze ikibi ku isabato ngo yaricwa aravuga ati ni muri ubwo buryo nyine hakwiye gufata ingingo ku muntu arenga dimanshi ntayiruhuke ku rugero rubereye waba ari karatobera abandi nawe akwiye gufatirwa ingingo nyine nk'izafatiwe abisirayeri mwamaze kumva icyo rawudotosi igendereye umukuru w'inama nshingamateka nawe amerika nasi yavuze ati hategereza kwisungwa amasezerano ya pari ni kuvuga ngo hakisungwa abanyesiyanse yamara ntiyirengagizwe na rawudotosi nayo yonyine ikisungwa bamaze kubona babivuze ngo ni dimanshi bagatangaza ngo abantu bose bategereza kuruhuka dimanshi ntibyoroshe yuko amaleta yose abyumva ariko nibabwa ati ni gukurikiza rawudatosi murumva yuko bica byumvikana imbere yuko tubandanye icirwa nkundira ndakwibutse ukuntu byagendeye umwami igihe daniyeli bamutereye mugobo rw'intare umwami yagiye gusinya ibintu atazi amaze gusinya ibintu atazi asanga n'umugenzi wiwe daniyeli agiye guterera mugobo rw'intare igihe amariye kubimenya byaramugoye kwihindukiza kubera yari yamaze gusinya yuko urenga kuri iryo tegeko wese atererwa mugobo rw'intare amaleta menshi arakunda abanyagihugu babo ni kuvuga ngo abarongozi benshi b'ibihugu barakunda abanyagihugu babo ntibumva yuko bokora ikintu kibagirira nabi uwo babwira uwo babesheye pe ariko kandi amaleta menshi azosanga yasinye ibintu byitwa yuko ari byiza ku benegihugu babo yamara kandi kubera yuko muri rawudotosi harimo amategeko avuga ati abatabyemera ntibicwe bica, babagirire nabi ubwabo batabyemera nk'uko byagenze kuri daniyeli nuko ibyanditswe byera bitwerekana igihe muri icyo gihe mu gihe abantu b'isi bariko baritegura muri ubwo buryo nyene babandi tubona mu byahishuriwe yohani igice cya cumi na kane ku murongo wa kabiri bobo basigaye bitondera ibyagazwe by'imana kandi bakava bafise n'ibishingira yesu ntahe Bibiliya hariho icyo ibahamagarira gukora hariya muri yeremiya ni igice caho ca mirongo ibiri n'icenda ku murongo wa cumi na rimwe hagira ati kuko nzi ibyiyumviro mbiyumvira ko ni njyewe uhoraho mbivuze ko ari ibyiyumviro by'amahoro atari iby'ibyago kugira ngo mbahe ibyizigiro byo mu iheza ryanyu bobo babwirwa ano majambo adasanzwe yuko bobo imana irabazirikana nta mpamvu yo guhangayikishwa n'ibi ahubwo ni igihe cyabo cyo kwitegura nk'uko yeremiya nyine abivuga hano hano mu gice cya mirongo itatu na gatatu yeremiya igice cyaho cya mirongo itatu na gatatu nyene ku murongo wa gatatu hagira hati ati mpamagara nanjye ndakwitaba nkwereke ibihambaye n'ibyikinze ibyo utari bwamenye abizeye yesu kirisito bukuri bobo bategereza kujya ku mavi noneho bagasenga bagasaba imana kandi imana ibasezeranira yuko igiye kubiyereka ibahishurire byose kandi bahe kunesha mugenzi uhamagarwa nawe kwifatanya na bano bizera bukuri kugira ngo usenge imana mu kuri no mu mpemu uyitakambire niyo yiteguriye kuguhishurira ibyakazoza kandi yongere ikwereke n'ibigiye kubaho n'ukuntu uzobyirinda igihe cya yeremiya nyine igihe yeremiya ariko aravugishwa amajambo y'imana hari hariho umugabo yitwa shemaya uyu mugabo shemaya yeremiya yamutumye ku bisirayeli amuha icete cy'amajambo yeremiya yabwiwe n'imana ngo abe yabwira abwira abisirayeli maze uwo mugabo shemaya acasimbira ku majambo yiwe acoza yeremiya acoza amajambo imana yari yavugiye muri yeremiya ibyagiye kumushikira byabaye ibyago abantu bose bahindura amajambo y'imana bakivugira ibyo bigombeye bano bantu impera n'imperuka bazorimbuka mugenzi ntabwo ukwiye kumvira amajambo y'abantu kubera yuko amajambo y'abantu bavuga yoyo azorimbukana nabo wewe utegereza kumvira imana yoyo itazorimbuka ahubwo imana yoyo izokwamaho kandi izoguha ubugingo budashira mu nama iheruka kuba nk'uno mwaka nyine inama yabaye ku munsi wa kabiri wa wari umunsi hari maridi mu kwa kabiri mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ni kuvuga uno mwaka umukaridinale w'i roma yitwa Tilson Peter aratubwira neza ibyavuye muri iyo nama usomye ikinyamakuru bitwa Vatican News va ni kuvuga ngo Vatican News preva irasobanura kirasobanura neza kikatubwira ukuntu iyo nama yabaye n'ukuntu inama yagenze n'ibyari bigendereye kubamwo muri icyo kinyamakuru nk'uko amakuru yatanzwe n'uyu mukadinale peter tikisoni iyi nama yari irimo ikintu cyo gukora plateforme de laudatose ni kuvuga ngo ingengamikorere ya laudatose bafashe yuko kugira ngo ibyiyumviro cyane imigabo n'imigambi ibe ishike iri muri dawudatosi y'uko bizotwara imyaka indwi baca ngo ni urugendo rw'imyaka indwi la voyage de seta ni kuvuga ngo urugendo rw'imyaka indwi rudushikana kubaho mu buzima bwiza bavuze yuko muri icyo gihe hariho hari hariyo uwo bitwa robert joseph kiritani uyu ni ropere w'iterambere developema integre ni kuvuga ngo iterambere rihurikiyemo byose niwe yatanguye kuvuga arasobanura abantu bari muri iyo nama arabereka iby'umwungere mukuru w’i Roma yashikirije muri icyo gitabo cyiwe yise rawudatosi abantu bose bari muri iyo nama baracemera baravuga ati izo ngingo zikwiye kwisungwa cyane gutyo rero baca bafunditse yuko umwaka wa mbere n'uyu nyine ni umwaka wa komansema bavuga yuko uno mwaka utegereza kuba umwaka wa puradakisiyo er, ni gushyira gushyiraho ingengamikorere hamwe n'ibintu bisabwa cyane bya inisiyasiyo haba baravuga ati ku mwaka nawe ugirindwi ni kuvuga mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi hoho azoba ari mu mwaka uri sabatike umwaka w'ikiruhuko umwaka tuzoba turi mu byiza gusa umwaka ibibazo bizaba byarangiye ata muntu n'umwe w'umukene azoba ahari atakindi kiza kizoba kiriko kiraza mu gihe twoca muri runo rugendo rwa rawudatosi rw'imyaka indwi ibi ni byo byahavuye bisohoka muri iyo nama muri ubwo buryo kugira ngo ibikorwa noneho bitangure na cyane cyane kubera uno mwaka uri kurahera baciye bategura ingengamikorere y'uno mwaka baravuga ati ku itariki ya mbere ya kuno kwezi nyine ku cyenda gushika ku itariki zine z'ukwezi kw'icumi muri uno mwaka nyine bawise icyo bitwa bise mu gifaransa sezo de la creation ni kuvuga ngo igihengwe cy'icyaremwe ikiro gihe umwungere mukuru w'iroma yavuze yahamagariye abakirisi bose ba ekereziya Gatulika gusenga e, bifise kino gihengwe bari mu masengesho ano masengesho afise iteme ivuga ati ine mezo purutu renuvere ro ikosi dodye ni kuvuga ngo rino jambo oikosi dodye rivuye mu ni ijambo ry'ikigiriki rishaka gusobanura ekoroji ni kuvuga ngo inzu rusange duhindure duhindure gushasha ibyaremwe by'imana ni kuvuga ngo ekoloji tuba turavuga abantu hamwe n'ibi byose bidukikije bituma habaho rurasiyo ubuzima bworoha eh, ku isi rero aravuga kandi yuko iyi minsi bihaye yo gusenga ni kuvuga ngo umunsi wa mbere wari umunsi w'isi yose wo gusenga hama uyu munsi nawo mm, wa nyuma w'itariki zine z'ukwicumi uzoba ari umunsi mukuru uhambaye uzoba witiriwe mwene papa francois dazi uyu akaba ngo ari we asanzwe yitwa umuntu agororoka imbere y'ibyaremwe byose eh, yitwa ngo umuntu agororoka imbere y'ibyaremwe byose nicyo gituma uwo munsi bawumuhaye kuko basanzwe bari muri sezo de la creation rero baravuga ati kandi ikintu kizoba gikuru mu gusenga muri ino minsi ugiye kuri internet ukandika sezo de la creation uca barakwereka barakwereka amapuratifomu ni kuvuga ngo kome puradikuru barakwereka ukuntu bitondekesheje ibikorwa byose bizokorwa mu ino minsi ya sezo de la creation barakwereka rero yuko harimwo ikintu cyo gusengera inama igiye kuba mpuzamakungu ya nasiyo zini izobera muri Gross gowe ane kosi muri ekosi bizoba mu kwa cumi na rimwe iyi nama uhereye ku itariki ya mbere ugashikana ku itariki cumi na zibiri ino nama rero izo ntago igendereye ngo kwemeza gukurikiza rawudatose oyaye ahubwo bo baramaze kuyemera barabonye yuko atakindi cyo kwisungatarira udutose ariko kandi bavuga yuko ngo azoba ari gusobanurira abakuru b'ibihugu ni kuvuga abantu baje bavuye mu bindi bihugu byose uno mugambi ni kuvuga ngo bazoba ari kwereka production isifise iki ukuntu bagiye gukora ni kuvuga ngo muri uno mwaka ya production ya raudatose baramaze kuyikora ahubwo ngo azoba ari ku kuyipiburiya bayimenyekanishe ku bantu bose baje bavuye ku isi ibikorwa bigiye gukorwa ku isi yose nuko ibintu eh, bimeze iyo nama nayo izoba ifise icyivugo kivuga giti health planet health people ni kuvuga ngo isi ifise amagara meza abantu bafise amagara meza ni kuvuga ngo bazaba bagendeye kuremuvera kongera kurema isi ukundi kuntu gushasha niko eh, ngo niko bazaba bagendeye kongera kurema isi ukundi kuntu gushasha turi bubibone hano mu neza ukuntu bizogenda ariko kandi Bibiliya yoyo yivuga ibintu bihushanye n'ibyo nimurabe abantu bigira ngo baserukiye imana ariko ibintu bariko barigisha n'imigabo n'imigambi bafise ntibihuye biratandukanye cyane n'ibya Bibiliya. ubwa mbere Bibiliya itwigisha ngo isi ni banka ngo isi itegerezwa ku bantu muzamenye yuko yatanguye kwa nka yesu kirisito ibi rero ntibyari bikwiye gutangaza abantu bigira ngo ni abakozi b'imana ku isi rikirahera ahubwo yesu yavuze ngo nimwabona ibyo byose bishyitse muze mumenye yuko gutabagwa kwanyu gushyitse nta mpamvu yo guhangana na bino bibazo ahubwo bari guhangana n'imitima y'abantu ikiri mu byaha bakarondera kuyibakuramo birababaje cyane nk'umuntu yitwa yuko ari umwungere mukuru w'ishengero guhamagarira abantu kuva mu cyaha yobaha inama zo gukorana kugira ngo bashobore kurema ibindi bintu basubirize ibyatakaye kandi atari ko bibiliya yigisha reba nawe ubutumwa bwa yesu nk'uko tubibona hariya muri matayo ni igice cya gatatu matayo igice cyaho cya gatatu duhere ku murongo wa kabiri yohana yigisha ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi ibi ni byo yohana yasemerera ntabwo yasemerera ngo nubwo yemwe bantu bese mu ishengero nimuze duhangane n'ingorane zigiye kubaho ku isi hoya yigisha avuga ati nimwihane mureke ibyaha kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi mbere na yesu nawe hano muri matayo nyine igice cyaho cya kane ku murongo waho wa cumi na kane yesu yigisha ati eh, matayo igice cya kane ku murongo waho wa cumi n'indwi yesu avuga hano havuga ngo guhera ubwo yesu atangura kwigisha ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi murumva yaba yohana yabaye integuza yiwe haba yesu na wenyine yatanguye yigisha ngo mwihane kuko igihe ubwami bw'imana buri hafi mbere n'intumwa na zonyine niko zigishije matayo igice cya cy'icumi ku murongo w'indwi yesu aratuma intumwa arazibwira ati uko mugenda kose mwigishe mutu ubwami bwo mu ijuru buri hafi nta kindi twahamagariwe kwigisha nta kindi abantu tuyoboka imana bizera bukuri tureretse tureretse ijuru turazi yuko inosi uko ibandanya ibambi itwereka ibibi niko yege itera yerekeza ku musozo kandi igihe cyo gutabagwa kwacu nacyo kiri hafi ni ukuri ko bibiliya yigisha reka tubandanye tubyiheza neza reba hariya muri matayo igice cya mirongo ibiri na kane yesu ubwiwe ukuntu yigisha matayo igice cya mirongo ibiri na kane ku murongo waho wa mirongo itatu na gatanu haragira hati ijuru n'isi bizorangira ariko amajyambo ntacyo ariko amajambo yanjye ntacyo azoba uyu ni yesu yari karavuga ngo abantu twamamaze amajambo yiwe y'ukuri reba kandi mu byahishuriwe yohana igice cya cumi na kane ku murongo w'indwi ukuntu havuga ubutumwa bwa marayika wa mbere avuga n'ijwi rirenga ati mwubahe imana muyihimbaze kuko igihe yayo gishyitse musenge yaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi ubutumwa dufise ni ubwo guhamagarira abantu ngo basenge iyaremye bahebe ibyaha bitegurire ubwami bw'imana bugiye kuza na cyane cyane yuko ubwo bwami bw'imana buzoba burimo n'urubanza ubu nibwo butumwa dufise nibyo yesu yatumye abakozi biwe kwigisha mugenzi urumva yuko bariya bantu bafise ibindi bintu bari kubarigisha bafise n'ubundi bari barigishiriza bafise n'iyindi ntu ntumbero yo mu ibanga abantu bari kugenda nk'intama gusa badatahura iyo ariyo hari kirahari nabyumva niyo tugiye kuraba imbere y'uko turangiza icigwa mu gihe rero twebwe hariya mu gitabo cy'abifilipi abifilipi igice cya gatatu twebwe abatahajuru reka twumve ico pawulo nawe adusigira icyo Pawulo atwigisha akatubwira ati abi filipi ni igice cyaho cya gatatu ku murongo wa mirongo ibiri pawuro avuga ati tweho iwacu ni mwijuru niho twiteze umukiza ko azova niwe umwami wacu yesu kirisito pawuro avuga ati ibibi ku isi ni byinshi isi iri gutera yerekeza ahantu habi yebwe ibyo twese turabyemera kandi n'umunezero ku bakirisito nta mpamvu yo guhangana ngo dusanure isi tugire oya ahubwo twebwe tuca tuvuga ati iwacu heza ni mu ijuru aho twiteze umukiza wacu kazova niwe mwami wacu yesu kristo aha niho gusa twebwe duharanira kuja ni ahandi bano bantu murumva yuko bazimiye intumbero y'abakirisitu b'ukuri intumbero bibiri iha abakirisitu b'ukuri bobo siyo bafise mu yandi majambo wiyitirira ubukirisu ntabwo bafise aba rero bagiye kwifatanya na ba bandi bigisha mu mashengero yabo imana igiye kugukorera ibitangaza imana igiye gukora ibi kubera yuko nabo bazojana ibyo bitwi bya imana igiye kugukora ibitangaza babijane bace bifatanya n'inyigisho za roma zivuga ati reka rero dusanure isi na karimani igiye kudukora ibitangaza iyi si ntizorimbuka no iyi mipango abaprotesitanti gito banga gukurikiza amategeko y'imana ngo bitondere amategeko y'imana bagiye kwifatanya vuba n'ino migambi y'abangushi byanditswe byera bibandanya bitubwira byinshi bibandanya biduhishurira byinshi mu by'ukuri ariko n'ikigwa kubera yuko kivuga ngo ibyaremwe by'ibivajuru hamwe n'ibinyakuzimu aha rero niho tugiye kurabira tumaze kumva yuko hariho imigwi ibiri umugwi uri kurahangana gusanura inosi n'umugwi uri kuraharanira kuva muri inosi kugira ngo ugende mu isi nshasha rero nk'uko twamaze kubyumva umugwi uharanira kuva muri ino utegereza kuva mu ino si werekeza hejuru ugenda mu bwami bw'imana ni ukuvuga ngo ni ibyaremwe by'ijuru ariko kandi hakaba hariho n'uwundi mugwi ushaka kugumiza abantu muri ino uri kurahimiriza abantu atereka dusanasane dusanasase ino si aba rero murumva yuko bariko barakoresha ingomezi z'isi nyene ni ibyaremwe by'ibinyakuzimu nuko bimeze nkuko bagereranije bafashe bagereranya ibibazo bihanze isi bigiye kuza muri kazoza babigereranije n'ibiremwa by'ibimvajuru ibyo bise ngo ni white space eh, abantu bumva rino jambo white space baca bumva ibi bino biremwa bariko baravuga ibyo ari ariko kandi kugira ngo utahure bino biremwa nuko bavuze yuko bino biremwa bisanzwe biruhuka isabato igihe bariko baratanga disikuru bagereranya ibintu biri ko biraza bigiye kuza vuba by'ibiza babigereranije na white Space, kandi bino biremwa by'ibinyejuru byera bizoba biruhuka isabato hehe baragashizemo baba bari baravuga yuko ari abantu bitondera amategeko y'imana bakoresha ubushobozi mvajuru kandi bitondera isabato ngo nibo bagiye kuba inkwezi y'amarere kandi ngo nibo mwasi w'isi wa mbere abantu bitondera amategeko y'imana yose uko ari icumi harimo n'isabato bakizera yesu bukuri aba ngo nibo ngorane y'iyi nibo bagiye guhanganwa bagiye guhangana n'ino migwi ikorera mu ibanga kugira ngo babagwanye kandi babatsinde hamara twebwe abizera bukuri dufise ibyizigiro y'uko tutazotsindwa muri ino ntambara ibi ni tugiye kurangiriza ko reba hariya muri yakobo igice cya gatatu ku murongo wa cumi na gatanu paul nako yakobo yigisha amajyamba akomeye avuga ati ubwo bwenge bafise n'ubw'ab'isi yakobo igice cyaho cya gatatu yakobo igice cyaho cya gatatu ku murongo wa cumi na gatatu ku murongo wa cumi na gatanu haravuga hati ubwo bwenge si bwo bwuruka buvuye mu ijoro ariko n'ubw'isi ni ubw'abantu ni ubw'abadayimoni eee eh! pawu yakobo yabishigikiye aravuga ati ubu bwenge bw'aba bantu bino bintu bari barategura ntabwo ari ubwenge buza buvuye mu ijuru, yamara n'ubwenge bwabo ariko kandi birengeye no ku bwenge bwabo ngo ni ubwenge bw'abadayimoni satana abaha ububasha bwose kugira ngo bose bishire hamwe bashobore kumukorera ibyo yifuza nta kindi bantu muri ko muraburirwa bantu muri ko murahabwa imburi ndagira ngo uno munsi mufate ingingo yo kwegerana n'uhoraho kubera yuko ibyayishuriwe yohana igice cya cumi na gatandatu ku murongo waho wa cumi na rimwe havuga ngo iki ku murongo waho wa cumi na rimwe havuga ati kandi uburibwe bwabo n'ibisebe byabo bituma barogota ku mananye n’ijuru, kandi ntibihana ngo bareke ibikorwa byabo bobo ubutumwa burababwira ariko ntibumve abantu bariko barabwiga ubutumwa ntibumve bose bagiye kwifatanya n'ino migwi ikorera mu ibanga kugira ngo bagwanye kandi bongere bahangane n'ibiremwa by'ibivajuru bisanzwe biruhuka isabato bana nabo n'abantu basigaye bitondera ibyagazwe by'imana kandi bizera yesu mugenzi uhamagarirwa nawe guharanira kuba muri bano bantu kubera yuko nibo bazotsinda reba hariya muri mu byahishuriwe yohana igice cyaho cya cumi n'umunani ku murongo wa kane numva ijwi rindi rivuye mu ijuru rivuga riti bantu baje nimuviwe kugira ngo mwoye gufatanya n'ibyaha byiwe mwoye guhaga ku byago byiwe ijambo ry'imana uno munsi riraguhamagara muntu uri kurumviriza kino kiganiro ngo nawe ntuyifatanye n'ibyaha byiwe ntuyifatanye n'iyo migambi igayitse yiwe yamara uhindukirire kuri bibiriya ufate ingingo noneho yo kwegerana na yesu kugira ngo utangure kwitondera ibyaha ibyanditswe by'imana ni isabato irimwo kandi ndakwizeza yuko uzokira nk'uko ijambo ry'imana ribinyereka mugenzi isi n'ijuru bizokugwaho hariya mu byayishure yohana igice cyaho ni igice cya mirongo ibiri ku murongo waho wa cumi na rimwe hagira hati igice cya mirongo ibiri ku murongo wa cumi na rimwe hagira hati mbona intebe niniya yera mbona n'uyibyagiye ko isi n'ijuru bihunga mu nyonga hayo aho byahora ntihaba hakiboneka mugenzi bashake basanure bashake bagirente impera n'imperukino si n'ijuru ntibizokwamaho byaranduye ngo igihe rero ubwami bw'imana buzabugira busubize ibintu butoto isi n'ijuru ni kuvuga ngo n'abanyabyaha bose bazohunga mu nyonga hiwe bazorimbuka bano bagabo bigiraga hahe ku isi nabo nyine bazorimbuka kwitwa beranda ibyo biroroshye ariko ntibizobabutsa kurimbuka nawe naho wokwigira ngo nta caho ufise yaba ukaba kurabyirengagiza kandi ugifise ntuzobura kurimbuka ibyayishure yohana igice cya mirongo ibiri na rimwe ku murongo waho wa mbere havuga ati mbona ijuru isha n'isi isha kuko ijuru rya mbere n'isi bya mbere byari byagiye twebwe rero tureretse ijuru risha n'isi isha ibyo abagorozi tuzobamwo ntabwo tureretse inosi umuntu yokwigisha ngo usanure inosi kugira ngo abariyo ariyo wogumamwo biba biriko birafata biba biriko birerekeza hehe mu kurangiza kino cigwa nkundira mugenzi turabe bino bintu iyo biba biriko birerekeza igihe imana iremye adamu na eva satani akabahenda bagacumura adamu na eva barondeye kwinyegeza imana gutyo barondeye kwishyira ikure y'imana icyo satani yari yifuza kwaruka abantu babaho bagwanya imana ariko kandi badapfa eh, intumbero satana afise niyi hako abantu bo ku isi bihana abigira yuko bakomeye b'abahinga ku isi hako bo kwihana bagaheba ibyaha byabo ntibashaka kwihana barashaka kurema isi izobamo abanyabyaha ariko atangorane ihari bashaka kureba isi atamagwara bashaka kurema isi atabukene nk'uko ibyifuzo byabo biri bavuga ati nitwamara gukuraho abantu batwononera baruhuka isabato tuzoba ku mwaka ugira indwi ni kuba mu bihumbi bibiri na mirongo irindwi n'indwi turi mu mahoro mu mutekano gutyo tube mu isi abanyabyaha ariko ata bibazo tugira bitandukanye n'icyo bibiriya yigisha yamara imana imaze kubibona mu mu gitabo cy'itangurira igice cya mbere ku murongo igice cya gatatu ku murongo wa cumi na gatanu bibiri itubwira ngo imana ikivuga ngo nzoshira inyankane hagati y'urubyaro rw'umuntu hamwe n'urwa satani imana ntiyashimye yuko abantu bagenda akagirire amahirwe imana ifise ni uko ubwoko bwayo bwobwo bwamaze kuza wewe ushaka uguma iyo ariko imana barahari ariko nawe imana iragushaka uno munsi iriko iraguhamagara ngo uze uze nawe ku ku wifatanye n'abakirisitu b'ukuri mu kwitondera ibyagazwe by'imana hamwe no kwizera yesu abantu twitondera ibyagazwe by'imana kubera yuko tubiheshejwe no kwizera yesu kirisito aba rero nibo bazokwegukira igihugu n'icy'imana nyamara abantu biyizigira isi bagashaka kurema ubwami bugwanya imana ariko kabaho mu mutuzo ibyo ntibizopfa bishobotse ku isi pawulo avuga ngo hariya mu cyeti cya bitesalonika ngo mu gihe bazoba biyumvira ngo n'amahoro bagira babishike ko ibyo bari biyumvira ngo niho uguhona kwabo kuzoba kugira kubanze ko giturumbuka babuloni igiye kuzura yitegure kurimbuka izokuzura mu gihe izoba ihimirije abantu gusenga ku isabato y'ikinyoma kuruhuka dimanshi byanka byakunda abaruhuka isabato y'ukuri bagiye kumererwa nabi bagiye kwicwa yamara mu gihe abataruhuka isabato bazaba bari kubarica abaruhuka isabato niho igihe cyo gucungurwa kw'abaruhuka isabato kuzoba kizoba gishyitse mugenzi nibishike rero turabyitegereje ni igihe cyanjye ni n'igihe cawe cyo kwitegura ni umunezero udasanzwe wo kwegerana na yesu kirisito kino gihe ni igihe cyo kwegerana na yesu kurusha uko twabigenza ni igihe cyo gupfukama ya majambo twasoma ngo dutabaze imana tuyinginge kandi nayo yiteguriye kutwumva itugiriye neza ni igihe cyawe cyo kwizera yesu umwami n'umukiza wawe ni igihe cyanjye cyawe cyo kwegurira yesu ubuzima bwacu bwose tukamwegurira ibyacu byose nagana kubwire yuko igihe kiriko kirihuta igihe cyo gutabarwa kw'abera kiregereje yesu agiye kuza vuba kugira ngo arimbure icyaha n'abanyabyaha n'ibibi byose biveho kandi ibyo byose azobirimburana n'abantu bose bemeye ku bubiko bwabyo umunyabyaha yanse kubireka niwe wenyine azoshana n'icaha ciwe yamara abagorotsi bobo bazohabwa igihugu gihore arica ibihe bidashira niho mu gihugu cy'ibyiza aha bakijwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu yesu kirisito mbega ibyiza uhamagarwa nawe kwizera yesu umugire umwami w'ubugingo bwawe ntakire ijambo ry'imana rino jambo ni ijambo ry'ihumure rihamagarira abantu gukura imitima yabo ku isi bakayerekeza ku mana mbega bwagufashije kora like kugira utwereke yuko wafashijwe hama kandi kugira ngo nk'uko imana yantumye ngo nkubwire nawe ushobora gukora partage kugira ngo buno butumwa ubushikane kuri bagenzi bawe mugenzi ushobora kwandika muri komante kugira ngo ubaze ikibazo cyangwa icyo utatahuye neza niba naho ari ikintu wifuza kudushikiriza ushobora kwandika ku nimero zikurikira mirongo itandatu na rimwe amajyana abiri n'umunani amajyana atandatu na mirongo itandatu n'icyenda mirongo itandatu na rimwe amajyana abiri n'umunani amajyana atandatu na mirongo itandatu n'icyenda yesu akugirire neza kandi umugisha ntakira ijambo ry'imana